That's not okay. وصلنا راه نورمال هاكا احكمها بزوج يدين احكم بدرعيك احكم هكا الجهه الاخرى ايه ايه اجبد نروح اجبد لأول مرة في التاريخ أوه استعرفوا استعرفوا استعرف الهواة تاعك ديرها ديرها ديرها تستعرف الهواة زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد والله صافي كسبنيت بابا عطالي هذه بدا دير في الاخرى انا صيف وحدة هائلة كبيرة ثانية ساعة راح تروح لك تفهم راح تروح ما تفهموش أول مرة في التاريخ كيف جبتها حتى بزوج يقول لي أول مرة أيه كيل كيل خبز آه أي هناك أخو أي هناك أي هناك عندها وين تروح خاوية خاوية عليها يعني، اه خاوية صح تعرف وين تعرف بابا الشيخ وانت دير دير بلاد الشيخ زيد لونسايا الخير